Lesan yaitu dari channel Tazkirah Ustadz. Berapa jenis binatang yang Allah cerita dalam Al-Quran? Ustaz awni Muhammad. Nah, kalau kita bercakap ya kan, ah, banyak sekali binatang yang ada di muka bumi ini. Dari yang terkecil sampai yang besar ya kan, seperti gajah, ada juga dinosaurs, nggak ngerti ya kan. Nah, tapi di sini guys ya kalau kita mengatakan di dalam Al-Qur'an itu tidak semua binatang disebutkan ya dari banyaknya binatang yang ada di muka bumi ini. Nah, ini akan disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Mari kita dengarkan bersama, simak bersama kajian bersama Ustadz Auni Muhammad ini, guys. Kalau boleh dikatakan kuliah lah, kuliah singkat daripada Ustadz Auni Muhammad. Sebab ini durasi dia hanya 8 sampai 9 menit lah macam tu. Jom kita tengok videonya bersama. Let's go. Jangan lupa guys like, share, komen subscribe tas kira ustaz ya. Okay. Satu lagi contoh perangai macam ni ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan pun salah seorang daripada bapa mertua Nabi macam Huyai tadi. Abu Sufyan dulu pun orang yang kuat lawan Nabi. Nama dia lebih kurang satu level dengan Abu Lahal dengan Abu Jahal. Abu Lahab <laughs> dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Muawiyah bin Abi Sufyan ni anak dia kahwin dengan Nabi. Ah, oh, isteri Nabi, anak Abu Sufyan, siapa? Ah, ha, siapa? Romlah. Romlah binti Abi Sufyan. Ha, itulah isteri Rasulullah. Romlah ni jarang kitab nak tulis nama Romlah, biasa dia guna nama gelaran Ummu Habibah. Isteri ah, Rasulullah okay. yang nama Ummu Habibah tu Ramlah binti Abi Sufyan lah. Jadi dia ni dia tahu Nabi bawa kebenaran. Nabi bawa benda betul tapi dia menolak dakwah Muhammad kerana apa? Kalau dia terima, dia akan hilang pangkat. Dia akan hilang kedudukan. Dia akan hilang jawatan sebab dia dia orang besar, orang bangsawan. Pemuka-pemuka kafir musyrikin Mekah ikut Nabi Muhammad bermaksud hilang benda-benda tadi jadi kalau ikut Muhammad dia akan rugi jawatan dia dia akan rugi pangkat dia dia akan rugi kekayaan dia dia akan rugi nama dia walaupun dia tahu ikut Nabi Muhammad tu betul ke salah betul, betul. dan dia pun yakin dan percaya ikut Nabi Muhammad tu adalah perkara yang betul tak ada orang yang rugi dia ikut kebenaran pernah dia Pernah jumpa tak, tak lah. orang tu rugi sebab dia ikut benda betul. Kita jumpa satu orang tu duk pegang kepala. Awak Pak Cik ni teruk sangat. Allah, pening kepala lah Pak Cik. Stres lah Pak Cik. Tension lah Pak Cik. Pasal apa Pak Cik jadi lagu ni? Pak Cik jadi lagu ni sebab Pak Cik ikut benda yang betul. Ada pernah orang nampak aku tu? Kita jadi pening, kita jadi stres sebab ikut benda betul tak ada. Kalau ikut benda salah, ya. Dia pun tahu ikut benda betul tu baik, ikut benda betul bagus, ikut Rasulullah tu bagus, tapi kalau ikut Rasulullah dia akan hilang benda benda. Dan yang terakhir ini audionya ada putus-putus. Orang, ya. dia tolak kebenaran kerana takabur dan kesombongan dia. Nah, macam saya cerita tadi lah lebih kurang dia berasa lagi ah ha? alim. Dia berasa lagi mengetahui, lagi terpelajar, lagi cerdas, lagi bijaksana daripada kebenaran yang dibawa datang pada dia. Baik. <clears throat> Ah. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Mengapakah orang-orang kafir itu lari daripada peringatan Allah kerana kebenaran. Jadi ayat yang kedua, ka'annahum humurum mustanfirah ha, kita sebut tadi keadaan gaya mereka mirip atau persis seperti humur iaitu kaldai mustanfirah yang dalam keadaan terkejut di sini Allah menggunakan kiasan ataupun analogi Kata manusia yang kafir daripada peringatan Allah tadi seperti seekor kalda. Kalda. Baik. Bila berbicara tentang binatang ni, tuan-tuan tahu tak berapa jenis binatang yang Allah cerita dalam Quran yang Allah sebut dalam Quran? Ada berapa? Ada berapa agak-agak? Ulama-ulama menghimpunkan ada 21 jenis binatang Allah sebut dan rakamkan dalam Al-Quran 21 jenis binatang antaranya nama-nama ni Allah letak pada kepala ataupun nama surah contoh ada surah nama ah macam Al-Baqarah lembu betina lembu ada An-Nahlu lebah ada An-Namlu semut bahkan dalam surah semut tu banyak cerita pasal apa surah semut banyak cerita pasal Nabi Sulaiman bila sebut Nabi Sulaiman pasti ada cerita burung hud-hud ha, cerita burung hud-hud ada surah Al-Ankabut labah-labah ada surah Al-Fil tentera bergajah kemudian atuh hak kepala surah lah kemudian Allah cerita macam ni Allah sebut himar kaldai Allah juga cerita pasal kuda. Allah juga cerita pasal baral. Allah juga cerita pasal anjing. Allah juga cerita pasal babi. Allah juga cerita pasal unta. Allah juga cerita pasal serigala. Allah juga cerita binatang kecil-kecil. Ada nyamuk, ada dan ada juga binatang-binatang yang Allah cerita ni dalam bentuk huan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa dulu. Antaranya Allah sebut belalang, Allah sebut kata, Allah sebut kutu tu kan. Jadi <coughs> himpun semua-semua tu ada lebih kurang 21 jenis binatang dan salah satunya dalam ayat ni Allah sebut tentang kaldai. Walau bagaimanapun ulama-ulama mengatakan ayat ini bukanlah satu-satunya tempat Allah berbicara mengenai kaldai binatang keledai itu satu je tapi tempat binatang keledai ni bukan ayat ni saja banyak lagi ayat lain dalam Quran Allah bicara tentang keledai contoh dalam ayat lain buka al-baqarah 259 dalam baqarah 259 Allah menyebutkan wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas lihatlah kepada himar kamu keledai kamu yang sekarang cuma tinggal tulang belulang saja. Walinaj alaka dan kami menjadikan kamu ayatan lina sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Ayat Baqarah 259 ni cerita pasal siapa ni? Tengok dekat kamu dah tinggal tulang dah. Agak-agak cerita Nabi apa ni? Ha, cerita seorang nabi yang menaiki kaldai dia melalui satu kawasan yang dimusnahkan oleh Allah lalu dia terfikir bagaimanakah Allah nak membangunkan nak menghidupkan balik tempat yang sudah dirosakkan ini jadi cerita dia Allah tidurkan dia berapa tahun berapa tahun 100 tahun 100 tahun bila dia sedar 100 tahun dia keldai dia pun 100 tahun apa jadi pada keldai 100 tahun tinggal tinggal tulang dah kemudian Allah hidupkan balik keldai itu untuk memberikan keyakinan kepada dia bahawa Allah berkuasa untuk melakukan hal yang sama di akhirat kelak merujuk hari kiamat mematikan menghidupkan itu cerita Nabi apa tu cerita Nabi apa Nabi Allah U Uzair. Pernah dengar? Uzair. Uzair. Kalau cerita dalam kitab Injil, dengar. kitab Bible dia sebut Ezra. Kita jumpa Nabi Ezra tu adalah Nabi Uzair. Dia dianggap Tuhan oleh golongan Yahudi sebagaimana golongan Nasrani menganggap Nabi Allah Isa tu anak Tuhan. Golongan Nasrani Nabi Isa anak Tuhan, Yahudi Nabi inilah. Nabi Uzair ni anak Tuhan. Allah. Okey, dia sebut apa? Himar juga kan? Maksudnya kalda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dah selesai guys videonya Dan itulah tadi kajian ataupun kuliah singkat Daripada Ustaz Auni Muhammad Semoga Ustaz Auni Muhammad ini Senantiasa diberikan kesehatan Dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga buat teman-teman semua yang dekat sana boleh berjumpa dengan Ustaz Ali Muhammad hadir daripada kuliah daripada Ustaz Ali Muhammad sebab apa banyak sangat istilahnya ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita duduk bersama ataupun kuliah bersama dengan Ustaz Ali Muhammad ni Masya Allah macam saya dekat sini pun saya boleh belajar dengan Ustaz Ali Muhammad dan banyak juga istilahnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, untuk hari ini kita dah dapatkan ilmu tentang berapa banyak binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Tapi kalau kita belajar dengan ilmu macam apa ya guys ya, mengenal hewan-hewan macam tu lah. Nah, itu memang banyak sangat hewan-hewan di muka bumi ini, di dunia ini ya guys ya. Tapi ada nama-nama hewan tu yang disebutkan di dalam Al-Quran Jadi juga nama-nama surat ni ya kan ada 21 itu himpunan daripada ulama-ulama ini sebutkan juga oleh Ustaz Auni Muhammad. Masya-Allah, ilmu baru bagi kita Bahawasannya ada 21 nama hewan. Nah, kawan-kawan nanti boleh boleh cari apa saja ya kan 21 ah, hewan tu nama dia apa saja yang biasa kita kenal adalah lebah lepas tu ada semua, ada gajah ada sapi ya kan lepas tu ada juga khimar dan lain sebagainya nyamuk belalang ya kan kutu dan lain sebagainya Allahu akbar. Oke okay guys, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua, semoga juga menambah istilahnya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih semangat lagi dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi kita. Jadi intinya adalah kalau kita istilahnya hidup di dunia ini saling menghargai, ya kan? Irhamu man fil ardi yarhamkum mim fis sama. Jadi muliakan yang ada di bumi maka engkau akan dimuliakan oleh penduduk langit. Allahu akbar. Berbuat baik, ya kan? Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada binatang-binatang yang istilahnya bukan binatang buas ya tapi binatang-binatang macam semut jangan sampai kita apa nama ya membunuh semut tu tadi ya kan kalau istilahnya tak sengaja okeylah ya kan tapi kalau sengaja untuk menghancurkan nah kalau saya biasa kalau ada semut tu saya ketok-ketok macam ni tek tek tek tek dia akan pergi dengan sendirinya macam itulah sebab tu makhluk Allah Subhanahu wa ya kan siapa yang nak mati tak nak kan ha, macam kita pun ha, macam tu lah jadi intinya adalah kalau kita istilahnya berbuat baik kepada uh, semua kepada istilahnya binatang-binatang yang ada dekat sekitar kita ni yang bukan beracun lah yang istilahnya tidak membahayakan kita maka kita kena sayangi macam tu guys ya oke okay, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram di @cakmujib ya guys ya jangan lupa di follow juga ya guys karena followernya dikit banget <laughs> oke okay, sampai